любимый твой рассказ, страничку я, страничку ты. Come too far to give up who we are. Страничку я, страничку. So let's raise the bar and it goes to the stars. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала волосы в этот раз я бы стала самой бедной. самый бедный из людей.